तर आम्ही होतो सहावीमध्ये सकाळी सकाळी सातची शाळा असायची मी मस्त तयार होऊन पावडर बिवडर लावून मस्त शर्टचे बटन लावून शाळेत निघायचो आणि जसं आम्ही शाळेत पोचलो आम्ही मस्त बेंचच्या पाया पडायचो आणि आमचा पहिला लेक्चर व्हायचा म्हणजे डब्ल्यू डब्ल्यू एफ तर त्या दिवशी आमची फाईट होती माझी आणि माझ्या मित्राची म्हणजे चेतन तुगडची मस्त आम्ही दोघांनी पाया बिया एकमेकांच्या पडल्या टेबलच्या पाया स्पर्श केला आणि मग आमची फाईट सुरू झाली माहीत नाही त्या चेतन दुगडला काय त्या दिवशी जोर आला त्याने डायरेक्ट माझा शर्ट घेतला आणि टारा टारा फाडून टाकला मग काय तसाच फाटलेला शर्ट घालून एका पोराकडनं त्याचा जॅकेट वर घालून मी कसा बसा घरी गेलो मम्मीला म्हटलं आई माझा शर्ट फाटलाय पण मम्मी मस्त शिवता शिवता मम्मीने विचारलं कस काय रे पार एवढा शर्ट फाटला मी पण मम्मीला एकदम चांगल्या पद्धतीने सांगितलं की काय झालं बेंच होता बेंचला ना लई मोठा खिळा होता त्या खिळ्याला माझा शर्ट लागला जसं मी वरती आलो टारा टारा पूर्ण शर्ट फाटला एवढं मस्त उदाहरण मी दिलं मग जेव्हा रिझल्टच्या दिवशी मम्मी आली आणि मम्मीनी ह्या बदल चौकशी केली मग काय लय आणला मला सत्य समजून आलं